मजाले ढोकोले नाङ्लो र डोकोले मैले के सोच्यो भने अब हामी चार बहिनी छ बाबा मम्मी पनि सक्दैन अनि तिन बहिनी त जसरी पनि पढाउनु पर्यो भनेर मैले स्कुल छोडेको के चार तिनजनालाई चाहिँ जसो जसो पढाउँला चारजनालाई चाहिँ नसक्दैन सक्दैन है भनेर त्यही सल्लाह दिएँ त्यसपछि उनीहरू तिन बहिनी छलफल भयो सरसल्लाह भयो छोड्नु त स्कुल दुई बहिनीले नै छोड भनेको अनि मैले चाहिँ दिदी चाहिँ पढोस् म पढ्दिनँ भने अनि म नपढेर अलिअलि भएन दिदीहरूलाई त नि त अब म पढ्यो भने झन् त्यति नै हुँदैन अनि त्यही भएर काम पाइन बस्ने गरी घरमै आओ, आज कोही छैन ब्राउनले चांगला नाही Thank you. भयो तपाईँको नाम के हो शान्ता कति वर्ष हुनुभयो सोह्र कति कक्षामा पढ्दै हुनुहुन्छ कक्षा स्कुल त पढ्दैन किन त्यसै त्यसै पनि हुन्छ अब दुःखले नसकेर पढ्न नसकेको हजुर पढाउन नसक्नु भएको छ पढ्ने इच्छा थियो अब यस्तै दुःख छ पैसा नभएर अनि बाबाले नि सक्नु हुँदैन त्यसैले तपाईँले पढ्न नसकेको छ होइन कस्तो थियो तपाईँको पढाइ राम्रै थियो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड केही हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो त विषय चाहिँ लाग्थेन विषय लाग्थेन सधैँ पास हुन्थ्यो फेल भयो कि भएन कतिचोटि फेल त भएन एकचोटि नै भएन कुनै क्लासमा नि भएन ए कति वर्ष भयो पढ्न छोडेको तिन तिन वर्ष भयो अब आर्थिक कारणले नै गर्न पढ्न छोडेको है अनि अब पढ्ने इच्छा छ कि छैन पढ्न चाहनुहुन्छ ए के भयो भने चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ अब के भयो भने तपाईँलाई के सुविधा भयो भने चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ सुविधा भयो भने त पढिहाल्छ <laughs> तपाईँले अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अनि यो नाङ्लो पुरेको कति पैसा आउँछ अब पन्ध्र थान बुनेको तिन सय दिनभरिमा कति भन्नुहुन्छ पन्ध्र नै भनेपछि महिनामा नौ हजार कमाउनुहुन्छ हो अनि तपाईँले पढ्न लाग्ने खर्च चाहिँ कति हुन्छ अब ड्रेस कपी कलम अब स्कुल टाढा हो अनि टिफिनको लागि पैसा लानु पऱ्यो नि त अनि हुँदैन अनि घरमा नि चाँडै खाना नि पाक्दैन नि त त्यो पनि अनि तपाईँले कमाएर घर चलाउनु पर्ने अवस्था छ कि छैन मैले सोध्नु खोजेको त्यस्तो त <laughs> छैन नि भनेपछि तपाईँले कमाएर घरमा दिएन भने पनि तपाईँलाई पढ्नलाई चाहिँ समस्या हुँदैन हो आफूले कमाएको त अब आफूलाई चाहिने सामानहरू किन्छौँ जस्तै कपडाहरू यताउता हिँड्दा चाहियो त्यस्तो बाबा मम्मीले त्यसरी नै गर्नु हुँदैन नि त त्यही भएर अब चाडपर्वको बेला पनि बाबु मम्मीले कपडा किनेर सक्नु दिनु दिनु हुँदैन नि त सक्दैन नि त अनि आफै गर्ने आफै किन्ने हो के झन् पढ्न त ओहो सम्झिने अनि तपाईँ जस्तो यसरी आर्थिक कारणले नै स्कुल छोडेकोहरू यहाँ कति छ यो गाउँमा छ सरदर कति दुईजना पाँचजना दसजना बिसजना कतिजना गाउँको सबै हो यहाँ त कोही नै पर्दैन होइन आर्थिक कारणले नै हो त के अरू कारणहरू आफै पढ्न नि नखोज्ने अनि स्कुल जा भन्दा पनि नमान्ने कुनै कुनै त छन् अब अब को भन्नु यहाँ त हाम्रो यति गाउँमा पढेको भनेको यो मात्रै हो क्या अनि अभिजेल केटीहरूमा क्या हामी जस्तोहरूमा यो यो मात्र पर्छ अरू चाहिँ पर्दैन ए भनेपछि अरू चाहिँ बाबाआमाले पढ्न पठाउँदा पनि नजाने तपाईँ चाहिँ त्यो होइन अब म के भन्नु यत्रो चार बहिनी छ अनि बाबा मम्मीले नि सक्दैन नपढ भन्नु भन्नुहुन्छ अब मैले के सोच्यो भने अब हामी चार बहिनी छ बाबा मम्मीले पनि सक्दैन अनि तिन बहिनी चाहिँ जसरी पनि पढाउनु पऱ्यो भनेर मैले स्कुल छोडेको के बाबा मम्मीलाई सघाउने अनि जसो तसो यसो अब धेरै नसके नि दससम्म पढ्यो त राम्रो हुने स्कुल छोडेको भनेपछि तपाईँ आफ्नो भविष्य जे भए पनि दिदीबहिनीको भविष्य उज्जवल होस् भन्ने चाहने हो अब सानैदेखि त्यति पढ्छु पढ्छु भनिरहेको थियो अनि छोड्नु त स्कुल दुई बहिनीलाई नै छोड भनेको अनि मैले चाहिँ दिदी चाहिँ पढोस् म पढ्दिनँ भने अनि म नपढेर अलिअलि भयो नि दिदीहरूलाई त भइरह नि त अब म पढ्यो भने झन् त्यति नै हुँदैन अनि त्यही भएर के छ अहिले पढौँ पढौँ लाग्दैन कतिमा छोड्नु भएको छमा छमा अब पढ्न अवसर पायो भने पढ्नुहुन्छ पढ्छु कति वर्ष हुनुभयो अहिले सोह्र सोह्र वर्ष हुनुभयो है अहिले पढ्न मन लाग्छ लाग्छ को बुँदेरा राखौ के दाजलाई म दिलमै थुनेरा राखौ के दाजलाई दिलमै थुने अहिले बहिनीलाई पनि लिएर जान मन लाग्छ कहिलेकाहीँ स्कुल लाग्छ नि कस्तो अहिले त के सोच आउँछ नि हामी दुईजना सँगै पढ्न पाएको भए अब मलाई पनि स्कुल जाने आउने साथी हुन्थ्यो सँगै पढ्थ्यौँ अब पढाइमा पनि हेल्प हुन्थ्यो दुईजना भएको भए छाता आजै पारे उचाले घुम्बाल बैला ए भैना बस्ने गरे घरमै आऊ आज कोही छैन पारिदेऊ खल पर्यो आजै भेट जरुरी काम पर्यो उचाले रुमाल बैला ए भैना बस्ने गरी घरमै आऊ आज कोही छैन भएन बस्ने गरी घरमै आऊ आज कोइली छैन Yeah.